hammamiz mana janozalarda qatnashib kelamiz hammamiz eshitganmiz shu gapni shu odamni olasa berasasiga kim javobgar kim bo'yniga oladi degan savolni beradida bir kun kelib bizlarni janozamizda ham shu gaplar aytiladi muhtaram hoji dadalar bugun bir o'ylab ko'ringlar kimlardan qancha qarzinglar bor qarzlarimiz bor qarzlarimiz bor men hozir shu jumani o'qib bo'lamanmi bo'lmaymanmi buni olloh biladi agar hozir men shundoq o'lib qolsam meni janozamda shu imomni qarzlarini kim bo'yniga oladi desa kim bo'yniga olarkan bu hayotni qiymatini yo'qligi bir nafasda chiqib ketib qolgan jon hayotingizni nuqta qo'yib qo'yadi o'sha undan keyin orzu umid ham bo'lmaydi hayr mazir ham bo'lmaydi hech narsaga o'rin qolmaydi bir janozada bir odam chiqib aytar ekan bu odamni o'n ming dollar qarzi bor edi mendan shu qarzini bermaguncha janozasini o'qimanglar derkan domla aytar ekan bu marhumni aka ukalari bormi ha mana birinchi safda aka ukalari turibdi bu odamdan qarzi bor ekan kim bo'yniga oladi aka ukalar ham indamay turibdi hech kimisi bo'yniga olmadi agar qarzni bo'yniga olmasa deyapti hali haqdor janozasini o'qimaysizlar uni shunda bir oz sukut sukunat tushdi o'rtaga deydi jimlik bo'ldi shunda bu tomonda ayollar turgan bir xonaqohni fortichkasi ochilib bir ayol boshini chiqarib domla o'qiy oling janozasini men beraman buni qarzini o'qing janozasini domla janoblari taajjublanib bu yerda shuncha erkak turibdi aka ukalari turibdi siz kim bo'lasiz marhumga desa bunga bosh qo'shgan o'rtada bir qancha farzandlarni topgan shu bizlarni hayotimizni chiroyli bo'lishligi uchun u bu kimdan qarzdor bo'lib qolgan ekan erimni qarzini men beraman shu bizni chiroyli yashasin deb bekami ko'z bo'lsin deb shu bizni deb qarz bo'lib qoldi domla janozasini o'qing men beraman qarzini haligi haqdor o'y muhtaram domla bu ayol boshi bilan endi qayerga borib ishlaydi bolalari bo'lsa bolalarini qaraydimi yo qarz uzadimi guvoh bo'ling domla men o'n ming dollar qarzimdan kechdim qiyomatda ollohni oldida siz guvohlikka o'tib berasiz a domla men qarzimdan kechdim janoza o'qildi haligi aka ukalari hali haqdorni quchoqlayman desa tuffa senlarga qoch deb qo'lini ushlamay chiqib ketgan ekanda mana bunaqa aka ukalardan olloh saqlasin